to here we go for our video tools of the day yes uh, first of all uh, today uh, I would like to wish a very very very very very very very very very very happy Mother's and Mom's Day to all to my mom to my mother but also <clears throat> to all the mothers in the world e quindi alle madri di tutti eh, la mia speciale penso <laughs> ma penso tutti potrà, possono dire questa frase eh, però in generale credo che un po' tutti avrebbero voluto avere dei genitori come Mima insomma ognuno ha i suoi genitori l'importante è che abbia un genitore però appunto insomma questa frase sta un po' così <laughs> dipende sempre insomma Ehm, ed auguri anche alla mia sorella che diciamo, è diventata mamma per la prima volta praticamente poco più di un mese fa, 40 giorni fa se non erro, no eh, sì poco più di 30 giorni fa, il 6 aprile del mese scorso e poi anche alla compagna insomma moglie di mio fratello che invece era diventata poco più di 6 mesi fa, quasi 7 mesi fa, 18 maggio faranno 7 mesi, quindi sì di queste prime figlie che hanno avuto, quindi sono mamme per la prima volta, auguri anche a loro, così come auguri a tutte le mamme, come ho detto, giovani, non giovani, eccetera. Sì, poi eh, appunto ieri, che è una cosa che ho saputo stesso, diciamo poche ore fa, ieri, eh, molto, molto, molto tempo, quando ho scritto, direttamente quando ho scritto il commento, diciamo, la weather report del maestro, allora, dico adesso, praticamente eh, il 5 maggio, che c'è scritto il 5 maggio, quindi due giorni fa, è morto il nostro leggendario Windomir, cioè scusate, Kenneth Welsh, interprete tra gli altri soprattutto l'altrettanto leggendario Windomir di Twin Peaks, è morto praticamente all'età di 80 anni e tra l'altro l'ha fatto non molte settimane fa, il 31 marzo scorso. E diciamo eh, mi è spiaciuto abbastanza perché e io sono molto legato al suo personaggio in Twin Peaks, probabilmente quasi nessuno è, nel senso che molti sono legati ad altri personaggi molto più rinomati, mentre il suo non è così rinomato, ma a me mi ha sempre colpito per vari motivi quel personaggio. Comunque eh, ne approfitto per dire che qui innanzitutto quando è stato appunto il 30 marzo scusate il 30 marzo in realtà lui è nato il 30 marzo eh, feci un video pensiero per lui quindi nel caso andatevelo a rivedere ah, poi soprattutto la, eh, um, ehm, ho altri due video dedicati a lui uno risalente all'anno, al compleanno dell'anno scorso che è un tributo tassiera che gli feci basato appunto su tutta una serie di pezzi <clears throat> eh, alcuni motivi di Angelo Badalamenti di, sui suoi temi musicali ehm, sì e poi eh, magari metto il link in descrizione per è interessato e poi l'estate scorsa, ad agosto scorso eh, feci diciamo un video un relativo alla villa in cui vado a prendere praticamente sempre il sole l'estate e praticamente eh, pensando, fantasticando su un possibile continuo, di un ritorno di Window Merlin Misteria Recorded Night, come sapete questo famoso progetto di cui si parla da tempo che si vocifera essere anche un continuo di Twin Peaks comunque fantasticando il suo ritorno in, appunto in questo nuovo progetto, una nuova serie, non so, un nuovo film, fece il fischio il suo motivo, il suo motivo principale col fluto, appunto Hells flute motif, main flute motif, poi aggiunse anche del riverbero eh, con un programma tanto per incutere ancora più tensione e ansia diciamo alla visione del video e questo video appunto si chiama proprio Twin Peaks Wisteria, Recorded Night Return of Window Merle fan video lo trovate così oppure lo trovate un po' nelle Twin Peaks, le playlist di Twin Peaks anche qui playlist di Twin Peaks sul canale principale tastiera ma anche qui anche sul secondo canale tastiera quello solo linciano comunque importante che vi ho detto il titolo che potete trovarlo in questo modo um, <clears throat> sì uh, davvero mi dispiace molto veramente un grande attore attore canadese eh, Canada non ha prodotto tantissimi così grandi attori ma lui stato penso uno dei più grandi attori canadesi, l'altro shakespeariano di impronta shakespeariana, grande attore comunque per quanto mi riguarda, sì, quindi spero veramente possa riposare in pace, certo non è un giovane, non è che ha 20 anni, 30 anni, però comunque 80 eh, anni, certo eh, ha fatto quello che doveva fare, però comunque per come adesso la vita uno può vivere molto di più e quindi non so, non ho ancora capito che problema avrà avuto, se ha avuto qualche problema, ma comunque a me dispiace, ripeto, parecchio che eh, mi era un attore molto caro, insomma, non so ad altri. Poi pensavo a quella, sì, eh, pizza napoletana che ho mangiato due giorni fa, eh. ovviamente la pizza in senso vero e proprio, ma la mangio di frequente, però ovviamente essendo napoletana, però in questo caso non la mangiavo da un po' di tempo, qualche settimana se non era, forse anche di più, però quella è davvero la vera pizza napoletana, come avete visto, la quadratura iniziale, e poi pensavo invece anche a quel bellissimo piatto, di, cioè piatto, ehm, a quel merluzzo con all'olio, ho mangiato ieri insieme ai carciofi, bellissimi carciofi napoletani, poi sono sempre i carciofi napoletani, sono anche migliori, comunque altro grandissimo piatto eh, mi sono consolato sia l'altro ieri che ieri spero anche voi possiate sognare quantomeno con gli occhi eh, sì, <laughs> credo di aver detto tutto per quanto riguarda questi successi di tastiera, poi continuerò, ne parlo domani, quando continuerò con quello successivo dovrebbe essere sempre un pezzo di Bach, ma poi ci ritorno meglio domani quando lo caricherò. Sì, sì e poi ringrazio Mr. Lynch per questo giorno 2 dei Weekend Projects, soprattutto per tutto il discorso che fa sul Farmwork 3, nel pensiero di condivisione per sostegno per gli amici ucraini, eccetera, observation car, eccetera. Sì, credo di aver detto tutto, nel caso venisse qualche altra cosa in mente, ma al solito aggiungo la descrizione. Have a great day again, a domani. <clears throat>